sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata. qui Au nom de quoi Plus de lois, moins de droits Cerveau vendu dans l'état Roule encore mais ne démarre pas 10% de sa capacité Même moins, sûrement moins 80 Thank